of Africa. Padri Francis Kangwa alizaliwa tarehe 8 Februari 1971 huku Mbeleshi, jimbo la Mansa, Zambia. Ni mtoto wa marehemu Bartolomeo Kangwa na Dorothy Kangwa alikuwa mtoto wa nane kuzaliwa katika familia ya watoto kumi wa kumi. Alifanya masomo yake ya shule nchini Zambia hadi alipojiunga na programu ya walezi, malezi ya wamisionari wa Afrika alifanya awamu ya kwanza ya masomo ya falsafa huku Jinja nchini Uganda kuanzia Agosti 1992 hadi Juni 1995. Alifanya mwaka wa kiroho huku Fribourg nchini Uswizi kutoka Septemba 1995 hadi Julai 1996. Alifanya utume kupata uzoefu wake wa uchungaji katika parokia ya Nyakato, jimbo kuu la Mwanza kuanzia Agosti 1996 hadi Juni 1998. Alifanya masomo ya teolojia katika taasisi ya Kikatoliki ya Toulouse nchini Ufaransa kuanzia 1998 hadi elfu, elfu mbili na moja. Aliweka nadhiri yake ya umishonari tarehe mbili Disemba elfu mbili. Alipewa daraja ya upadri huku Serenji nchini Zambia tarehe nne Agosti elfu mbili na moja alianza kazi yake ya umisionari katika kituo cha vijana cha Child in the Sun, Dar es Salaam, Tanzania mwezi Novemba elfu mbili na moja. Alihamishwa kwenda parokia ya Iboja, jimbo la Kahama Tanzania Juni elfu mbili na mbili. Kwa muda fupi alihudumu par katika parokia ya Mama Yetu Malkia wa Amani SAFB Nairobi, Kenya kuanzia Oktoba elfu mbili na mbili hadi Oktoba elfu mbili na saba alipata mafundish, mafunzo ya kiroho yaliyosaidia kutafakari wito wake huko Lore, Loreto huko Ireland kutoka Oktoba saba hadi Juni 2008. Alifanya kazi kama mkurugenzi wa miito wa shirika nyumbani kwake nchini Zambia kuanzia Septemba 2008 hadi Septemba 2014. Alitumwa kwenda parokia ya Katakwi ambapo baadaye hudumu kama paroko wa parokia hi, hiyo kuanzia mwisho wa 2014 hadi Agosti 2017. Alihamishiwa parokia ya Nyakato, jimbo kuu la Mwanza, ambako alihudumu kama paroko wa parokia ya Parokia hiyo kuanzia Septemba 2017 hadi 2018. Katika kipindi hicho aliteuliwa kuwa mkuu wa shirika la misionari la wamisionari wa Afrika nchini Tanzania. Aliteuliwa kuwa paroko wa parokia ya Mbezi Mshikamano, huku akiendelea kuwa mkuu wa shirika la wamishonari wa Afrika nchini Tanzania kuanzia Aprili 2018 na na hadi kifo chake. Mimi nilitoka tumboni kwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi tena huku ichi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na alibarikiwe. Roho ya marehemu Padre Francis Kangwa ipate rehema za Mungu ipumzike kwa amani. Ndugu zangu, kila asubuhi Tunapoamka tunakumbana na siku mpya iliyojaa changamoto za maisha. Tangu Ijumaa Kuu, kama familia, kama parokia, kama shirika, tumeamka na changamoto ya kifo cha padre wetu, paroko wetu Francis Kangwa. Leo kwa neema ya Mwenyezi Mungu tunaadhimisha misa takatifu kwa ajili yake. Katika misa hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi yake katika shirika letu, katika parokia yetu na katika jimbo hili la Dar es Salaam na popote pale Francis alipotumikia kanisa katika ibada hii lina matumaini katika ufufuko wa wafu. Yesu ni njia ya kwenda nyumbani kwa Baba wa milele. Ndugu zangu, tunapomsindikiza padri wetu, kaka yetu, paroko wetu, tukumbuke kwamba siku moja itakuwa zamu yetu. Yeye ametangulia, tumwombee akifika huko mbinguni awe mwombezi wetu. Leo tunahuzunika, ila kwa matumaini na kwa imani tunayo katika Yesu Kristo aliyefufuka, nafikiri atafika kwa Baba, yuko na Baba, kama tutakavyosikia katika Injili yetu ya leo kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anajiunga nasi katika safari ya maisha, anakuja kutusaidia kutambua uwepo wake katika maisha yetu. Sisi tunaohuzunika tukumbuke maneno haya ya wafuasi wake wakiwa njiani kuelekea Emausi, wale ambao wamemtambua alipomega mkate, na hata sisi leo tutamega mkate kwa ajili ya padri wetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu apokee sala zetu na mpokee kwake mbinguni, ili tupate kuadhimisha vema misa yetu takatifu, tukiri dhambi zetu, ili tupate kustahilishwa kuadhimisha na kupata baraka zake Mwenyezi Mungu.